नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूं आपके साथ बागी और चलते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर आंध्र प्रदेश में बोले पीएम मोदी राज्य और केंद्र दोनों जगह भाजपा होने से फायदा राजनीति में फटाफट को लेकर अभी तैयार नहीं है मनोहर पारिकर के बेटे पटेल को एक और बड़ा झटका हाईकोर्ट ने सजा पर रोक से किया कार चुनाव लड़ना मुश्किल चुनावी मैदान है बिहार का और दम दिखाने को तैयार है इन बाहुबलियों की पत्नी क्या भाजपा को भेद पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तीर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे अमित शाह कहा राज में लाएंगे एनआरसी साधा निशाना कहा वोट के लिए प्रयोग किया हिंदू आतंकवाद शब्द टीवी इंटरव्यू